Então vocês hago mi medição de luz em foco, compenso minha exposição através de abertura de diafragma, velocidade e ISO e plão, hago mi foto aí. Toda essa informação que é registrada em um gráfico, vale? Um gráfico que se chama histograma e disso vamos falar hoje, vamos de uma. então, histograma é um gráfico que tu pode ver aí. Quando a maioria das câmeras tu faz a foto, tu pode ver esse gráfico incluso em vivo, assim, não sei, tu, tem câmeras que te dão essa possibilidade, e menos tu tá fazendo essa medição, aparece esse histograma aí, esse gráfico, vale? Então, o que, que quer dizer essa informação aí? Esse gráfico registra toda a informação dessa exposição que tu ha hecho em essa imagem, vale? Então, basicamente, essa imagem, essa fotografia que tu ha hecho, é, expressa em um gráfico. Então, se esse gráfico tem dois R's, não? X. Um gráfico um, tem dois R's, um R horizontal e um R vertical. Ele R vertical mostra o número de pixels aí e ele R horizontal ele, é, é a escala de, de grises aí. Né? Então Então, temos da esquerda para a direita aí, vamos ter aí é, negros, sombras, tonos médios, é, altas luzes e blancos puros. Né? Então, vai quedar tudo registrado aí, assim. Vale, então, vale, vou poner uns exemplos de fotografia cá e vou mostrar o histograma, assim. Então, por exemplo, se eu hago uma foto que é subexposta, então esse gráfico vai tender a pender acá, vai tender a pender aí para a esquerda, vale? Se eu hago uma foto super exposta, ou seja, com muita luz, esse gráfico vai tender a pender à direita aí, e na foto, na fotografia aí, é, de tão sub não tem, e não tão super exposta, vai quedar em vermelho aí, vale? Agora, não há um histograma ideal, assim, depende da circunstância, não? Porque, por exemplo, eu por estar fazendo fotografia noturna, e de hecho, me vai quedar registrado o quê? Muito mais negros e sombras aí, né? Pero não necessariamente que minha foto está subexposta e não está bem hecha, assim. Vale. Então, ¿para que ¿para que eu vou usar esse histograma se eu posso ver em minha pantalla, não? Eu posso clicar em Live View e ver minha fotografia, ver se está bem exposta, não está bem exposta, não? Claro, pero se tu está, por exemplo, em uma circunstância onde há muita luz, então tu está barra de sol, assim, ou às vezes a pantalla não está bem iluminada, etc. Então, tu habilita essa opção aí e vê tu foto e vê o histograma aí. Então, muitas vezes, por exemplo, em situações de CAI, por exemplo, eu via minha foto estava bem ou não exposta só com o histograma, eu nem via a foto. Então, tu habilita aí e vê se tu histograma está bem ubicado aí. Então, se o histograma tiver muito à direita, assim, com é, es como esa montaña, ¿no? Te ves los picos ahí en la derecha, bien pegada a la derecha o bien pegada a la izquierda, provavelmente tu foto está o super o subexposta, assim. Então, hay que arreglar ahí, ¿vale? Então entonces, el histograma é uma função assim, super útil, assim, ser, que devemos usar, assim, deveríamos usar mais, assim, nessas condições, né? para saber se realmente a foto está sendo bem ou não exposta, assim que muitas vezes podemos perder fotografias por, por confiar em live view aí. Vale. E daí já foi a situação, não tem como voltar a sacar essa foto e já fui já. Vale. Vale, então o histograma vai registrar tudo isso aí. Incluso, por exemplo, se uma fotografia é bem contrastada assim, tu vai ver dois picos aí, vale. Então, todo está registrado nesse histograma aí. Ferra histograma aí em tua câmera, observa as fotografias e mira o histograma e vá, vá sacando essa, vá renderando essa prática aí, mano. Te pode ser bem útil, te pode salvar muitas fotos aí. É, então, isso, não te olvides de suscrever-te aí, deixa o like. E até a próxima.